اذا كان الدكتور محمد فتحي ولا الدكتور خالد ولا محمد شعبان ولا اي حد في الهيئه يرضى يقعد خمس دقائق بس داخل سكن من دي احنا مش عارفين مشوار مشوار مشوار مشوار افتحها افتحها دي افتحها دي تعالى يا استاذ تعالى صور بص حضرتك صور البيت من بره كده شوف بص من بره بص في الجديد اللي هناك ده كده شوف بص شوف البيت عامل ازاي شوف السقف خش حضرتك سوا وشوف الاطفال نايمه تحت السقف عامل ازاي شوف الاطفال نايمه فين بقى بص زي ما الحسام الجناب كده زي ما انت عاوز هذا عيشتهم يا بني تعالى شوف حضرتك خش يا باشا اتفضل يا باشا خش تعالى يا تعالى يا باشا خش يا استاذ هذا بص يا باشا بص تعالى بص هنا دي السكن اللي احنا عايشين فيه دي سكن والمهندس يقول لك انا ماليش دعوه مش الله توجع ولا تقول انا مالي المهندس المعماري بتاعنا اللي جايبينه عندنا بص على الحيطه عامله ازاي بص دي وجع اصلا وجع ركز في عجائب يا عم وشفاشه وتعبيب بتخش لها حاجه كل حاجه ما العيشش بص اهو اوضه زي دي اطفال بتنام على ارضيه زي ديت كده يرضى ربنا يرضى ربنا لما عيال صغيره زي اللي قاعدين بره دولت يناموا هنا عشان الاب والام يناموا هناك بص. شوف صور اللي تحت شوف الخرمه قد ايه في ال في ال في في الحيطه دخل تعبين ده صور هنا بس وادي الجدار من تحته ايوه اهو لا على النط اخوان على النط اخوان هذا فرق هنا إيه. هذا الزمن مبروك مبروك السعود هذا الزمن صور حضرتك صور الشوكس طيب، عندنا قد هنا اللمبه